mazhab arabcha so'zdan olingan bir yo'nalish mazhabni yana shunaqa bir tushunchasi bor mana bu oldimizda katta yo'l asosiy yo'l buni avval ham suhbatlarimizda aytganmiz buni qoidasi bor ishlab chiqilgan qibla tomondan e, quyosh botay quyosh chiqadigan tomonga yurgan odam yo'lda uy tomonda yuradi quyosh chiqadigan tomondan quyosh botadigan tomonga yuradigan odam yo'lda chap tomonida yuradi va hokazo ularga endi e, o'ng tomonda chap tomonda yurishlik bu qoida agar mana shu qoida bo'lmasa hamma xohlagan tomonida keladi bu yoqqa ketayotgan odam bu yuzga kelishi mumkin u yoqdan kelayotgan odam u yuzga kelishi mumkin mana tumanda e, nima bo'lyapti adashib ketib qolibdi o'rtadagi palasa chizig'i bo'lmasa biz adashib u tomonga o'tib ketib qolyapmiz qarama qarshi tomonga mahallalarni ichiga kirganimizda yo'nalishimiz topolmay qolyapmiz mazhab mana shu yo'lni topib berish sirotil mustaqim mazhab shar'iy hukm bilan aytganda mazhab shariy istilohda esa diniy masala bo'yicha muayyan э, mujtahid olimlarning fatvo chiqarish yo'li degani bu chiqib olgan imom azam rahmatullohi alayh imomi hambal imomi shofiy imomi yana kim moliki bular to'rtta mazhab bu yo'nalishlarni siz bilan bizga kecha aytganimizdek zo'r povul yo'lni mazhabni chiqarib bo'lgan bo'ldi mana shu yo'lda kelsangiz bo'ldi mazhabni ichida sunnat oyat hadis hammasi bo'ldi biz buni oyatimizda buyurmaymiz tahoratda to'rtta farz bo'lsa ho'p bunga oyat desa o'sha oyatmi mana shu oyat namozga desa alloh subhanahu va taolo ya'ni namozni qoyim qilinadigan oyat bo'lsa mana shu oyat hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis hammasini mujassam qilib ular tiklab to'm to'm kitoblarni yozib qo'ygan mazhab boshlari biz mazhab izlab yurishimiz shart emas bugun o'sha mazhabsizlar islom e, fiqhiy masalalarida ular endi o'zlaricha hadisga biz qur'on bilan sunnat qur'on bilan hadisga amal qilamiz mazhabsiz yo'nalish yo'q biz mazhabga ergashmaymiz deb turib bugun soxta salafiylar bugun chiqib ketdi biz ahli hadismiz deydi biz salaf solihlardanmiz deydi soxta salafiylar mazhabda yurishlik o'sha yo'lni qoidasiga amal qilib yursangiz o'sha joygacha chiroyli borib kelasiz tumanda adashib qolib yo'lingizni yo'qotyapsizmi bugun o'sha mazhabsizlar o'sha tumanga o'xshaydida tumanda to'g'ri kelayotgan odamni tumaningizdan chiqarib boshqa taraflarga burvoryapti boradigan tomoningizni topolmasdan o'tib ketib qaytib kelib siz o'zingiz manzilga kelayotgan bo'lsangiz bugungi o'sha soxta salafiylar mazhabsizlar o'sha tumanga o'xshaydida insonlarni yo'ldan chiqarishga harakat namozlarni o'qish har xil oyoqlarda kerib va hokazo paytaqqa mahs tortish qaysi to'rtta mazhab bo'lsa to'rtala mazhabda paypaqqa mahs tortilmaydi shu kiyib turgan paypag'imizga mahsus tortyapti hozir yoshlarni orasida bu ichimizda yo'q deb umid qilamiz paypoqqa mahs sotish uchun o'sha paytda muxtasarul viqoyi masala kitobda fiqhiy kitoblarda to'ralar mazhab olimlarini ishtihotiga qarab turib fatvosiga qarab turib o'shanga tortish kerak fatvoga qarash kerak o'g'lingiz moshina so'rasa yo'q o'g'lim ke ko'chada bugun o'zi yo'lda xodimlar turibdi ular olsa jarimaga tortadi deyapsiz hammamiz ham aytyapmiz pravasi bo'lsa hujjati joyida bo'lsa hamma boram borib kelavermayapmiz Lekin bo'lmasa o'zimiz ham hujjatimizni moshinamizni hujjatini kamchiligi bo'lsa kichiga chiqmaymiz agar tangi bir holat bo'layotgan bo'lsa Ket ular ketib olsin bugun emas ertaga o'sha ishini qilaveramiz deymiz. chunki ular chiqsak bizdan hujjat so'raydida bugun ulardan hujjat so'rasangiz yo'q bugun ulardan hujjat so'raydigan bo'lsa deyarli ular hujjat aytib berolmaydi va o'zlaricha baland e, balandparvoz e, va'dalarni qiladi hijratliydimi va hokazo shuning uchun ular shundayki o'sha soxta salafiy bo'lsin boshqasi bo'lsin ahli hadisman deganlar bo'lsin gunoh masalasi gunoh masalasi bir odam bir gunoh ishni qilyapti ko'rib turibmiz o'g'irlik qilayotgandir yoki va boshqa bir gunohni qilyapti shariatda gunoh degan ishni qilyapti ular endi o'sha gunohi bilan uni kufrda ayblayaptilar kufrda ayblashlik bizga shariatimizda mumkin emas to'g'ri kecha nima dedik shu gunohni qilayotgan odam nima bo'ladi dindan chiqadi deb bilsa yo'q u bir fosiq va gunohga berishni qiyin bo'ladi gunohkor bo'ladi lekin uni dindan chiqdi deb aytolmaymiz biz Shuning uchun bugun soxta o'sha salafiylar mazhabsizni bu mazhabsizlikni oxirida boradida dinsizlik kelib chiqib qoladi. Alloh saqlasin, na'udzubillah. Ulamolarimiz aytgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisi sharifni aytdilar. Ya'ni agar ixtiloflar ko'rsangiz, shunaqangi ixtiloflar bo'layotgan bo'lsa, shuni ko'rsalaringiz ko'pchilik tomonini lozim tutinglar dedim ya'ni shunaqangi ixtiloflar bo'lyapti mana ijtimoiy tarmoqda ketyapti bunday qarang qaysi tomon ko'p desa albatta ollohni roziligini topadigan tomon ko'p ollohni roziligini topadiganlar ko'p olimlar bor ulamolarimiz bor qancha qancha olimlarimiz o'zimizdan xususan alloh rahmet etsin. muhammad sodiq muhammad yusuf alayhi rohmat hazır günümüzde hayat hayotda Mufti hazratlarimiz Saljon domla va hokazo shunga o'xshagan bir qancha olimlarimiz bor. Mana mana shularning orqasiga ergashishimiz kerak. Ularni e, tarafdorlari hammasi sizdan mendan manfaat ko'radiganlar xolos. bu olimlar siz bilan mendan qanday manfaat ko'rishi mumkin desa siz topgan manfaatdan ular ham o'sha foydalanishi mumkin xolos qayerda u ollohni huzurida dunyoda bir manfaat topishlik uchun emas shuning uchun alloh hammalarimizni bunaqangi ixtiloflarga ro'bara bo'lib qolishligimizdan alloh hammalarimizni o'zi himoya aylasin